Tisztelt nagykövet úr, apát úr, nem, nem beszéltünk soha Avkát úrral arról, hogy való közös a szakmánk. Mind a ketten építünk. A magyar nyelv csodálatos. Hiszem és vallom, hogy a legszebben fejezi ki azt, amiről éppen beszélünk, vagy gondolkodunk. Ma nagyon divatos szó a, a fejlesztés. Nagyon hűvös szó. Az észről szól. Én inkább építeni szeretek, hiszen ebben benne van a test, a lélek és a szellem harmóniája. Egy várost is így kell megközelíteni. Nagy megtiszteltetés, hogy Esztergom ide hívott és elfogadott. Bízom benne, hogy tudok segíteni valamit. Köszönöm szépen.